<laughs> ayaw. check mic man. Don't got records yo. Together with Republikano Balagtasan Check this out Di ko na kailangan pa ito ngayon isulat Para lang na mainis akin na nagugulat Ako'y isang kidlat na maliksig kumakaripas Para lang patinuin bumibiglas ng balasupas Sana naman tenga sa salitang winawasiwas Malingasaw ang puto mo kailangan na ng Kaya ngayon umiwas sa katulad maging matod Kumbaga sa laro, sapid ka lang isang apod huh? Walang iba, ibara lang naman Sobrang payat ng utak mo, puro dugo Walang laman, kaya ngayon Itatak sa'yo, Pukote Republika ng sa sa'yo, nagremate Huwag ka nang umangal pa para ito sa iyong dada Timbre ka na tukmod para sa iyong inangawa Mas masahol pa itsura mo, halimo sa banga Ako ang bunga sa puno, ikaw naman gatong sanga Haka-haka mo, ikaw ngayon sa'kin labas ako iyong magulang dapa Isang apas, kailangan mo lang siya para sa kinig Kay gumalang habang buhay kang alipin simula ng pagkasilang <laughs> Nagalo Records, yo Audio Baro <laughs> Republika ng Balagtasan Production yo, yo, yo, man.